Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Calc. Nous allons voir comment trouver par fonction le dernier mot d'un paragraphe. Par exemple ici, le mot paragraphe. Nous désirons par ailleurs que notre formule donne le bon résultat, quelle que soit l'éventuelle ponctuation finale. La fonction cherche permet de trouver un texte dans un autre. Elle accepte les expressions régulières si Calc est paramétré pour cela vérifier par outils, options, calque, calcul, autoriser les expressions régulières dans les formules. Parmi les expressions régulières, dollar trouve le terme recherché justement s'il figure à la fin d'un paragraphe. Slash W majuscule trouve les caractères utilisés comme séparateurs de mots, notamment les marques de ponctuation. Et enfin, slash w minuscule trouve les caractères constituant des mots. Nous cherchons donc une expression régulière que nous mettrons entre guillemets. Nous cherchons un caractère constituant un mot, slash w minuscule. Il nous en faut au moins un, ce que nous indiquons par le signe plus, suivi d'un éventuellement, suivi d'un signe de ponctuation que nous avons par le slash W majuscule. Éventuellement se traduit en expression régulière par l'astérisque qui veut dire 0 ou plusieurs. Et nous désirons tout ceci en fin de paragraphe, donc le signe dollar. Nous pouvons fermer notre expression régulière et indiquer la cellule pour laquelle nous cherchons. Nous obtenons la position. La fonction stxt va nous permettre d'extraire de cette cellule à partir de cette position sur la longueur recherchée. Nous ne connaissons pas la longueur du mot, donc nous mettons par exemple 99 pour couvrir tous les cas. Vérifions en copiant vers le bas, nous obtenons bien le dernier mot du paragraphe.